you. sind ja immer so dankbar und erzählen können die immer ganz spannende Geschichten. Ich liebe ältere Menschen. Wenn ich mal groß bin, werde ich Altenpflegerin. Als Altenpflegerin lieben mich die Leute. Als Altenpflegerin bin ich ein Star. Willst du auch geliebt werden? Mensch, Jana, das hast du ja ganz prima gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das so gut hinkriegst. Hier, die Piepen hast du dir wirklich verdient. Vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn das immer so läuft, fange ich vielleicht wirklich noch bei euch an. Prima. <laughs>